Ninamsifu na mpongeza Mheshimiwa Samia Hassan kwa namna ambavyo alikubali hoja za Chadema na akasema, jamani, Mheshimiwa Mbowe, tutafute utaratibu na utamaduni wa kukubaliana. Huyu rais akakubali nilichompendekezea kwa niaba yenu wote watu wa Chadema, alafu eti kuna watu wanataka nimtukane rais I will never do that. Kwa hiyo sina shida ya kumpongeza mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi alipoona ulazima huo akaukubali, akaniambia Mheshimiwa Mbowe, twende mbele, hili tulikubali. Na nayopenda kuambia wanaChadema wakati ninyi mliona kwamba kuna ugumu upande wenu, upande wa Chama cha Mapinduzi ulikuwa na ugumu kuliko upande wa Chadema, kwa sababu wenzetu wa upande wa pili wanajua maridhiano yoyote ya kisiasa yanakwenda kuidumaza na kuiua Chama cha Mapinduzi. mimi kamanda wenu napoweza kuwa mshua nikaweza kurushuka CCM na mama na serikali yake wakubali kwamba jamani, nisikilizeni, acheni mambo ya noma. yani ninyi badala ya kunipongeza Mbowe, mnakuja na mambo ya kiharamia, mnasema Mbowe kalaba asali. Nyie mke mko noma sana, yaani mko noma washikaji. Yaani mnaanza kusema kwamba eti Mbowe kalamba asali. Hivi ninyi mnajua Mbowe mnapoteza bilioni ngapi kwa kuwa mwanachadema? Mnakubali kutunza propaganda za kitoto kwamba eti Mbowe kalamba asali, hataki katiba mpya, hataki tume huru. So what?